درود یاران همراه در خدمت شماییم با یکی دیگر از کلیپ های ارزنده و آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس عبارت ها و جملات بسیار رایج و کاربردی با لغت مهم و اساسی from در انگلیسی رو با هم مرور خواهیم کرد و با تمرینی که در این درس خواهیم کرد اونها رو خوب فرا خواهیم گرفت فقط دوستان فراموش نکنید برای دریافت ویدیوهای آینده اگر به صورت اتفاقی این کلیپ رو دیدید فراموش نکنید که کانال رو میتونید subscribe یا follow کنید و با فشردن آیتم notification جزء اولین نفراتی باشید که کلیپ ها به دستتون برسه و بتونید از اونها استفاده بکنید دوستان همونطور که میدونید کاربرد و استفاده از لغت فرام معادل و معنی از در فارسی است و البته با مثال هایی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه کاربرد و استفاده از این لغت اساسی و مهم رو فرا خواهید گرفت بسیار خوب بپردازیم به کاربرد و استفاده از لغت بسیار مهم و اساسی from در انگلیسی I come from Canada I come from Canada I come یعنی من میام from از Canada یعنی کانادا پس در اینجا میبینید که معنی from یعنی از همچنین در مورد تلفظ from دقت بکنید دوستان فرام نیست from به دلیل اینکه بین F و R صدایی شما مشاهده نمی کنید پس طبیعتا ما هم مجاز نیستیم صدایی اضافه بکنیم پس تلفظ درستش میشه from I come from یعنی من اهل فلانجا هستم یا از فلانجا میام و در اینجا Canada. I come from Canada یعنی من از کانادا میام یا اهل کانادا هستم حالا شما برای اینکه یاد بگیرید و خوب تمرین بکنید میتونید اسم کشورتون رو به جای کانادا قرار بدید و بگید I come from من از فلانجا هستم یا من از فلانجا میام برای تمرین حتما این کار انجام بدید و خوب یاد بگیرید I come from Canada I come from Canada Tara is from Australia. ترا is from Australia. ترا یعنی یک خانومی به نام تارا is است from از استرالیا استرالیا هم که مشخصه ترا is from استرالیا، تارا از است یا تارا اهل استرالیاست ترا is from Australia Tara is from Australia. Where are you from? Where are you from? Where یعنی کجا Are you یعنی آیا شما هستید Where are you from یعنی اهل کجایید از کجا میایید و در پاسخ شما میتونید بگید I am from اسم کشورتون پس فراموش نکنید برای یادگیری خودتون حتما باید در قسمت کامنت مثالها رو بنویسید و با صدای رسا البته تکرار کنید تا خوب ملکه ذهنتون بشه Where are you from? Where are you from? Is it far from here? Is it far from here? Is it یعنی آیا آن است far یعنی دور from از here اینجا Is it far from here؟ یعنی آیا اون اون جایی که دارید در موردش صحبت میکنیم از اینجا دوره مثلا یک جایی رو شما پرسیدید از طرف بعد به شما گفته مثلا فلانجاست بعد شما میگید آیا از اینجا دوره به این صورت در انگلیسی بیان میکنید Is it far from here? Is it far from here? Maury is from America. Maury is from America. Maury یعنی یک آقایی به اسم موری is است from as America موری is from America یعنی موری اهل امریکاست یا موری از امریکاست موری is from America موری is from America Keep away from the dog. Keep away from the dog. keep یعنی حفظ کردن یا نگه داشتن away یعنی دور keep away یعنی دور بمون فاصلت رو حفظ کن از چی From the dog از اون سگه اون سگ مشخص چرا میگیم سگ مشخص چون از THE استفاده شده Keep away from the dog یعنی از اون سگه دور بمون فاصلت رو حفظ کن ممکنه خطرناک باشه حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بدرخشید و با تمرینی که دارید بتونید اعتماد به نفستون رو ببرید بالا و با ابراز خودتون در دنیایی خارج از ذهنتون بتونید خودتون رو رشد بدید و ارتقا بدید و نشون بدید که توانمندی و جسارت این رو دارید که یک جمله رو بیان بکنید در انگلیسی بسیار خوب در قسمت کامنت با هم می نویسیم و تکرار می کنیم Keep away from the dog Keep away from the dog Jack fell from the tree Jack fell from the tree. Jack یعنی آقایی به اسم جک فل گذشته فعل بیقاعده فال یعنی افتادن و در اینجا میشه افتاد from از the tree the tree یعنی اون درخته چرا میگیم اون درخته چون یک درخت مشخصه که داریم در موردش صحبت میکنیم پس از THE استفاده میشه Jack fell from the tree یعنی جک از درخت افتاد Jack fell from the tree Jack fell from the tree. Have you heard from Julie? Have you heard from Julie? Have you heard حالت سوالی و در زمان گذشته کامل یعنی آیا تو شنیده ای from از جولی جولی خانومی به نام جولی و همونطور که میبینید حرف اول به صورت بزرگ نوشته شده Have you heard from Julie یعنی آیا در مورد جولی خبری اطلاعاتی شنیدی Have you heard from Julie Have you heard from Julie How far is it from here How far is it from here? How far یعنی چقدر دور is it آن است from از here اینجا how far is it from here یعنی اون جایی که داریم در موردش صحبت میکنیم چقدر از اینجا دوره چقدر فاصله داره حالا نوبت شماست اگر میخواید یاد بگیرید دوستان فراموش نکنید که در قسمت کامنت عبارت ها رو بنویسید و نشون بدید که جسارت بیان یک جمله رو دارید جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید How far is it from here How far is it from here? Butter is made from milk. Butter is made from milk. butter یعنی کره is made یعنی ساخته می شود from از milk شیر butter is made from milk کره از شیر درست میشه بله یه چیز مبرهن و واضحیه حالا نوبت شماست که بگید که کره از چی درست میشه در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید Butter is made from milk Butter is made from milk موری came back from Canada. موری came back from Canada. موری یعنی یک آقای به اسم موری فائل مونه came back گذشته come back یعنی برگشتن یا بازگشتن came back یعنی بازگشت برگشت from از کانادا از کانادا موری came back from Canada موری از کانادا برگشت موری came back from کانادا Mori came back from Canada. Joe is absent from school. Joe is absent from school. جو یعنی آقایی به اسم جو is absent یعنی قایب است absent یعنی قایب from از school مدرسه جو is absent from school یعنی جو از مدرسه قایب غیبت کرده امیدواریم که حالش خوب باشه بسیار خوب حالا نوبت شماست در قسمت کامنت ریپورت کنید و بگید که جو کجاست جو is absent from school Joe is absent from school. I got this book from Maury. I got this book from Maury. I got گذشته I get یعنی من گرفتم در زمان گذشته This book یعنی این کتاب From از موری از موری I got this book from موری یعنی من این کتاب را از موری گرفتم از کی گرفتی؟ I got this book from موری I got this book from موری Count from 10 down to 0 Count from 10 down to 0 count یعنی شمارش کردن و فعل در ابتدای جمله اومده حالت امریه count یعنی بشمار from از 10 ده down به پایین to به 0 صفر count from 10 down to 0 یعنی از 10 به پایین یا معکوس بشمار تا صفر حالا نوبت شماست برای اینکه بشمارید و قله های یادگیری رو در نوردید فراموش نکنید که باید تمرین کنید و کجا بهتر از اینجا که یک جای عمومی است و دنیای مجازی است بتونید خودتون رو ابراز کنید اعتماد به نفستون رو ببرید بالا مهارتتون رو تقویت بکنید در قسمت کامنت با هم می نویسیم و تکرار می کنیم count from 10 down to 0 count from 10 down to 0 Do you often hear from Mori? Do you often hear from Mori? Do you often یا do you often یعنی آیا تو اغلب این کار رو میکنی کدوم کار رو hear شنیدن from از موری از موری hear در اینجا یعنی شنیدن و منظورش خبر داشتنه یعنی خبری میشنوی از فلان کس از کی از موری do you often یا do you often hear from موری یعنی آیا اغلب از موری خبری میشنوی اطلاع داری ازش حالش خوبه کاروبارش ردیفه do you often hear from موری Do you often hear from Maury? Mom got no answer from Julie. Mom got no answer from Julie. Mom یعنی مامان got گذشته فعل get یعنی به دست آوردن no answer یعنی هیچ پاسخی from از جولی Mom got no answer from Julie یعنی مامان پاسخی از جولی نگرفت جواب نداده جولی ای جولی جواب مامانو بده Mom got no answer from Julie Mom got no answer from Julie Jesse got the money from موری Jesse got the money from موری جسی یعنی خانومی به نام جسی گات گرفت یا به دست آورد در زمان گذشته گذشته فعل get the money اون پوله رو اون پول مشخص که میدونیم کدومه from از موری از موری جسی got the money from موری جسی پول رو از موری گرفت حالا نوبت شماست در قسمت کامنت در تمرین باید شرکت کنید برای رشد و پیشرفت خودتون اگر واقعا میخواید یاد بگیرید فراموش نکنید که در تمرینات شرکت کنید جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا البته تکرار می کنیم Jesse got the money from Mori Jesse got the money from Maury This word comes from Greek. This word comes from Greek. This word یعنی این کلمه. This یعنی این. Word یعنی کلمه. Comes می آید چرا s گرفته s سوم شخصه به خاطر اینکه داره اشاره میکنه به یک فاعل سوم شخص و در اینجا this word یعنی این کلمه فاعل سوم شخصمونه پس اس سوم شخص میگیره فعل کام یعنی آمدن from از greek گریک یعنی یونانی و مفهومش اینه که این کلمه ریشه در یونانی داره و این کلمه از یونانی میاد This word comes from Greek This word comes from Greek Jack got a loan from the bank. Jack got a loan from the bank. جک یعنی آقایی به نام جک got a loan یعنی یک وام گرفت loan میشه وام و قرض گرفتن got گذشته فعل get در زمان گذشته got a loan یعنی یک وام گرفت از کجا from the bank از اون بانکه از اون بانک مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم به خاطر همین از THE استفاده میشه jack got a loan from the bank یعنی جک یک وام از بانک دریافت کرد یا از بانک گرفت Jack got a loan from the bank. Jack got a loan from the bank. I had a phone call from him. I had a phone call from him. I had یعنی من داشتم A phone call یک تماس تلفنی from از him اوی آقا I had a phone call from him یعنی من یک تماس تلفنی از او داشتم حالا شما در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید I had a phone call from him I had a phone call from him It is a nice view from here. It's a nice view from here. It is a nice view یعنی منظره زیباییه. از کجا؟ From here از اینجایی که من ایستادم. فرض کنید که رفتیم تعطیلات در کوهستانهای سوئیس و از اون بالا داریم اون پایین رو نگاه میکنیم و میگیم It's a nice view from here از اینجا منظره زیبایی است دوستان فراموش نکنید در هر کجای دنیا که ایستادید همون جایی که هستید قطعا دنیا زیباست اگر زیبا پسند باشید و دنیا رو زیبا ببینید با هدف اینکه دنیا رو سعی کنیم جای بهتری برای زندگی هم برای خودمون و هم برای اطرافیانمون بکنیم بنابراین با هم میگیم و اعلام میکنیم It's a nice view from here It's a nice view from here. Julie escaped from the danger. Julie escaped from the danger. جولی یعنی خانومی به نام جولی escape میشه گریز کردن فرار کردن escaped زمان گذشتهشه یعنی فرار کرد from از the danger danger یعنی خطر از اون خطره اون خطر مشخص Julie escaped from the danger یعنی جولی از اون خطره در رفت قصر در رفت حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید Julie escaped from the danger Julie escaped from the danger موری saved Julie from the fire. Mori saved Julie from the fire. Mori یعنی فردی به نام موری saved save میشه ذخیره کردن حفظ کردن و در اینجا در زمان گذشته بیان شده saved یعنی ذخیره کرد حفظ کرد نجات داد جولی جولی رو from the fire از اون آتیشه جایی آتش گرفته بوده و موری اومده جولی رو نجات داده جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم موری saved جولی from the fire موری saved جولی from the fire Jack just returned from abroad. Jack just returned from abroad. Jack یعنی آقایی به اسم جک just فقط یا به تازگی returned گذشته فعل return یعنی بازگشتن from از abroad abroad یعنی خارج یا خارج از کشور جک just returned from abroad یعنی جک به تازگی از خارج برگشت خب خیلی هم خوب خوش برگشته امیدواریم دوباره بتونه برگرده و به اونجایی که دوست داره بره حالا جمله در قسمت کامنت می نویسیم برای اینکه یاد بگیریم و البته با صدای رسات تکرار می کنیم بیان می کنیم تا ببینیم که چقدر خوب یاد گرفتیم جک just returned from abroad Jack just returned from abroad People learn from experience. People learn from experience. People یعنی مردم افراد تلفظش هم دقت داشته باشید people پل people نیست یا people نیست learn یعنی یاد گرفتن آموختن from as experience experience یعنی تجربه people learn from experience یعنی مردم از تجربه میآموزند البته امیدوارم که اینجوری باشه و واقعا از تجربیات بتونیم بیاموزیم به عنوان یک درس در زندگیمون استفاده بکنیم و گام بگذاریم در جهت پیشرفت دوستان وقتی که ما خدمت شما داریم میگیم در قسمت کامنت در تمرینات شرکت کنید دلیلش بر اساس تجربه است ما تجربه کردیم یادگیری رو و همچنین زبان آموزانی که در سالهای بسیار متمادی داشتیم و همچنین بر اساس تحقیقات علمی اساتید بزرگ حوزه زبانشناسی و علم یادگیری زبان موضوع این است که اگر شما تا زمانی که خروجی نداشته باشید در دنیای واقعی و بتونید خودتون رو ابراز کنید و همچنین با صدای رسا تکرار بکنید هرگز اون رشد واقعی در شما اتفاق نمیافته یادگیری زبان در ذهن شما نیست باید خروجی داشته باشید مثل ریاضی و فیزیک نیست که همش تئوری باشه شما باید به صورت عملی تمرین کنید و کمکی که ما میتونیم به شما بکنیم این است که بیایید در قسمت کامنت شرکت بکنید در تمرینات شرکت بکنید تا بتونید خودتون رو ابراز کنید راه دیگر این است که ما به شما میگیم صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در درس ها مقایسه بکنید تا اون رشد در شما اتفاق بیفته ما بهترین راه رو خدمت شما داریم میگیم حالا اگر شما دوست داشتید و میخواید رشد بکنید میتونید از این روش ها استفاده بکنید اگر نه که بسیار باعث خرسندی ماست که به هر حال میزبان این کلیپ و میزبان ما در منزلتون یا محل کارتون هستید بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با هم می نویسیم و بیان می کنیم People learn from experience People learn from experience Mom made jam from the apples. Mom made jam from the apples. مام یعنی مامان made درست کرد گذشته فعل make میشه made جم، مربا from از the apples از اون سیب ها از اون سیب های مشخص چرا گفتی the apple نگفتی the apple برای اینکه بعد از THE حرف صدادار گفتاری A در apple به خاطر همین به جای تلفظ the میگیم the the apples یعنی اون های مشخص mom made jam from the apples یعنی مامان از اون های مشخص مربا درست کرد به به چه مربایی حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بنویسید ما made jam from the apples ما made jam from the apples The station is far from here. The station is far from here The station یعنی اون ایستگاه مشخص ایستگاه قطار مثلا is as far دور from here از اینجا the station is far from here یعنی اون ایستگاه از اینجا دور نزدیک نیست the station is far from here the station is far from here Her eyes were red from crying. Her eyes were red from crying. Her eyes یعنی چشمان اوی خانم were گذشته are میشه were red یعنی قرمز from از crying گریه کردن her eyes were red from crying یعنی چشمانش از گریه قرمز بود ای بابا حالا نوبت شماست جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Her eyes were red from crying Her eyes were red from crying Maury's house is across from mine. Maury's house is across from mine. موری آپاسروفی اس هاوس یعنی خانه موری برای مالکیت چیزی به انسان از apostrophe s استفاده میکنیم و در اینجا موری آپاسروفی اس هاوس میشه خانه موری. is است across across یعنی مقابل یا روبروی from از mine مال من در اینجا مال من منظورش خانه منه پس جملمون اینه Mori's house is across from mine یعنی خانه موری مقابل خانه من است حالا با هم در قسمت کامنت می نویسیم Mori's house is across from mine Mori's house is across from mine I borrowed this book from Julie. I borrowed this book from Julie. I borrowed یعنی من قرض گرفتم قرض کردم borrowed گذشته فعل borrow یعنی قرض کردن this book یعنی این کتاب from از جولی از جولی I borrowed this book from Julie یعنی من این کتاب را از جولی قرض گرفتم آقا کتاب قرض گرفتن خیلی خوبه تعامل داشته باشید به هم کتاب قرض بدید از هم کتاب قرض بگیرید و بخونید I borrowed this book from Julie I borrowed this book from Julie I got the money back from Jack. I got the money back from Jack. I got یعنی من به دست آوردم یا گرفتم. The money یعنی اون پوله رو back یعنی عقب یا پشت. I got back یعنی من پس گرفتم فعل عبارتی جدا شونده است جدا شده بینش the money اومده I got the money back یعنی من پول رو پس گرفتم از کی from از جک از جک I got the money back from Jack. یعنی من پول را از جک پس گرفتم I got the money back from Jack. I got the money back from Jack. My opinion differs from yours. My opinion differs from yours. My opinion یعنی نظر من، ایده من. Differs یعنی فرق دارد. Differ یعنی فرق داشتن. Differs s سوم شخص به خاطر my opinion. My opinion یعنی نظر من فاعل جملمونه. Differs فرق دارد s سوم شخص هم گرفته from از yours مال تو اینجا مال تو منظورش نظر توه یعنی your opinion your opinion میشه نظر شما my opinion differs from yours یعنی نظر من با نظر شما فرق داره با هم نظراتمون متفاوت هستن جمله مورینه با هم بنویسیم و با صدای رسا تکرار بکنیم my opinion differs from yours My opinion differs from yours. Which airport do I leave from? Which airport do I leave from? Which یعنی کدام یا که airport یعنی فرودگاه Do I leave یعنی آیا من ترک می کنم leave یعنی ترک کردن و از جایی رفتن from از Which airport do I leave from یعنی من از کدوم فرودگاه باید بپرم یا من از کدوم فرودگاه میپرم پرواز میکنم ترک میکنم میرم به یاری خداوند به کشور مقصدم یا به اون کشوری که دوست دارم در اونجا باشم داره سوال میپرسه حالا شما سوال رو در قسمت کامنت بنویسید تا خوب یاد بگیرید Which airport do I leave from Which airport do I leave from? Peter cannot tell right from wrong. Peter can't tell right from wrong. پیتر یعنی آقای به نام پیتر cannot یا can't یعنی نمیتواند tell بگوید tell یعنی گفتن right درست from as wrong غلط Peter can't tell right from wrong یعنی پیتر نمیتونه درست رو از اشتباه بگه یا در واقع معادل اصطلاح تشخیص درست از غلط پیتر can't tell right from wrong یعنی پیتر درست رو از غلط تشخیص نمیده واقعا چقدر عبارت ها جملات استثنایی کاربردی و مفیدی هستند جملاتی که در این درس خدمت شما داریم تقدیم میکنیم و همواره سعی ما در انگلیسی مثل خوردن همین بوده که جملات کاربردی و مفید رو تقدیم کنیم شما فراموش نکنید اگر میخواید یاد بگیرید در قسمت کامنت مشارکت کنید مثال ها رو بنویسید و با صدای رسا بیان بکنید تا خوب یاد بگیرید جملمون اینه با هم مینویسیم و تکرار میکنیم پیتر can't tell right from wrong پیتر can't tell right from wrong Tommy's house is not far from here. Tommy's house is not far from here. تامیز house یعنی خانه تامی گفتیم که آپاستروفی اس برای بیان مالکیت چیزی به نسبت انسان یا حیوان یا زمان استفاده میشه و در اینجا یک آقا به اسم تامی تامیز هاوس یعنی خانه تامی is است not نیست far دور from here از اینجا far from here یعنی دور از اینجا is not far from here یعنی از اینجا دور نیست چی Tommy's house. خانه تامی Tommy's house is not far from here یعنی خانه تامی از اینجا دور نیست حالا با هم می نویسیم و تکرار می کنیم با صدای رسا Tommy's house is not far from here Tommy's house is not far from here. I cannot get away from work now. I can't get away from work now. I cannot یا I can't یعنی من نمیتوانم get away یعنی دور بشم یا رها بشم From از work از کار now اکنون I can't get away from work now یعنی من الان نمیتونم از کار رها بشم یا کارم رو رها بکنم ما هم نمیتونیم از کارمون رها بشیم و دور بمونیم به خاطر اینکه خیلی از شما عزیزان منتظر درس های انگلیسی مثل خوردن هستید و ما بر حسب وظیفه باید کمک کنیم به شما عزیزان حالا با هم می نویسیم و با هم تکرار می کنیم I can't get away from work now I can't get away from work now I cannot hide the fact from you. I can't hide the fact from you. I can't یا I cannot یعنی من نمیتونم hide یعنی مخفی کردن I can't hide یعنی من نمیتونم مخفی کنم the fact فکت یعنی حقیقت واقعیت the fact یعنی اون حقیقتی که دارم در موردش صحبت میکنم چون مشخصه گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم حقیقته از THE استفاده میشه from از you از تو I can't hide the fact from you یعنی من نمیتونم حقیقت رو از تو پنهان کنم ما هم نمیتونیم حقیقت رو از شما پنهان کنیم و راه یادگیری زبان تلاش تمرین در مسیر درست با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم I can't hide the fact from you I can't hide the fact from you Maury came from Canada to see mom. Mori came from Canada to see mom. موری یعنی آقایی به اسم موری کیم گذشته فعل کام آمدن کیم میشه آمد from از کانادا کانادا to see که ببیند مام مامان رو موری came from Canada to see mom موری از کانادا آمد تا مامان را ببیند موری came from Canada to see mom Maury came from Canada to see mom. Peter is suffering from a headache. Peter is suffering from a headache. پیتر یعنی آقایی به اسم پیتر سافر یعنی زج کشیدن درد کشیدن ای سافرینگ یعنی دارد زج میکشد حالت حال استمراری from از a headache یک سردرد headache میشه سردرد پیتر ای suffering from a headache یعنی پیتر دارد از سردرد رنج میبرد امیدواریم که شما هرگز از هیچ دردی رنج نبرید و اگر هم رنج بردید درد آگاهی و دانش باشه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Peter is suffering from a headache Peter is suffering from a headache We can hear the ocean from here. We can hear the ocean from here. We can یعنی ما می توانیم hear بشنویم the ocean اقیانوس رو from here از اینجا طبیعتا اقیانوس رو که نمیشه شنید منظور صدای اقیانوس صدای موجها بر ساحل فرض کنید که رفتید به کشور رویاهاتون رفتید به اون جایی که دوست دارید یا رفتید کنار ساحل و در آپارتمان شخصیتون در کنار ساحل دراز کشیدید و در بالکن صدای اقیانوس رو صدای موجهای اقیانوس رو دارید میشنوید و میگید We can hear the ocean from here ما از اینجا میتونیم صدای اقیانوس رو بشنویم ما هم صدای اقیانوس محبتهای شما رو میشنویم لطف دارید به انگلیسی مثل خوردن بی نهایت از شما سپاس گذاریم با هم در قسمت کامنت می نویسیم We can hear the ocean from here We can hear the ocean from here. Have you heard from Mori recently? Have you heard from Mori recently? Have you heard گفتیم که یعنی آیا تو خبری شنیده ای from موری از موری recently recently یعنی این اخیرا به تازگی Have you heard from موری recently یعنی آیا اخیرا یا به تازگی از موری خبری شنیده ای Have you heard from موری recently Have you heard from موری recently Jack wrote to me from time to time. Jack wrote to me from time to time. jack wrote یعنی جک نوشت wrote گذشته فعل write یعنی نوشتن to me یعنی به من from time to time یعنی گهگاه از یک موقع به یک موقع از یک زمان به یک زمان یعنی گهگاه تو فارسی معادلش میشه گاه به گاه یا گهگاه جک wrote to me from time to time یعنی جک گهگاه برای من نامه نوشت آفرین بر جک که انقدر با معرفت و مهربونه بسیار سپاسگزاریم که شما هم انقدر با معرفت و مهربون هستید Jack wrote to me from time to time Jack wrote to me from time to time My house is a long way from here My house is a long way from here. My house یعنی خانه من is a long way یعنی راه طولانی داره راه طولانی به اونجا ختم میشه from here یعنی از اینجا my house is a long way from here یعنی خانه من از اینجا مسیری دوره راهی دوره فاصله زیادی از اینجا تا خانه منه my house is a long way from here my house is a long way from here Whose house is across from yours? Whose house is across from yours? Whose یعنی چه کسی یا چه فردی مال چه کسی مال چه فردی house یعنی خانه whose house یعنی خانه چه فردی is است across مقابل روبروی from yours از خانه شما Whose house is across from yours یعنی خانه چه فردی روبروی خانه شماست آیا خانه دلبر روبروی خانه شماست یا نه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با هم تکرار می کنیم Whose house is across from yours Whose house is across from yours Maury worked from morning till night. Maury worked from morning till night. موری آقایی به اسم موری فایل جملهمون worked کار کرد گذشته فعل work یعنی کار کردن from از morning صبح till تا night شب موری worked from morning till night یعنی موری از صبح تا شب کار کرد خدا قوت به موری و خدا قوت به شما که در تمرینات شرکت میکنید مینویسید و با صدای رسا تکرار میکنید تا خوب خودتون یاد بگیرید با هم تکرار میکنیم و مینویسیم موری worked from morning till night موری worked from morning till night Ben works from 9 to 5.30. Ben works from 9 to 5.30. Ben یعنی آقایی به اسم Ben. works یعنی کار میکنه فعل در حالت سوم شخص اس سوم شخص گرفته from از 9 ساعت 9 to تا 5.30 پنج و نیم بن works from 9 to 5.30 یعنی بن از ساعت 9 تا 5 و نیم کار میکنه آفرین بر بن با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم بن works from 9 to 5.30 Ben works from 9 to 5.30. My camera is different from yours. My camera is different from yours. My camera یعنی دوربین من camera یعنی دوربین is different یعنی فرق داره متفاوته from yours از مال تو پس دوربین من با دوربین شما فرق داره احتمالا دوربین شما با کیفیت تره My camera is different from yours My camera is different from yours Read lesson 10 from the beginning. Read lesson 10 from the beginning. Read یعنی خواندن در اینجا در ابتدای جمله فعل اومده پس حالت امریه lesson 10 درس ده رو read lesson 10 درس ده رو بخون from the beginning از ابتدا beginning یعنی ابتدا read lesson 10 from the beginning یعنی درس ده رو از ابتدا بخونید ما هم به شما میگیم همین کلیپ رو دوباره ببینید اگر احساس میکنید به اون توانمندی و مهارت نرسیدید از ابتدا بخونید از ابتدا دوباره تمرین کنید خوب بنویسید خوب بیان کنید با صدای رسا صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا کنید و اونها رو رفع بکنید در حقیقت روش طبیعی یادگیری زبان همینه همون کاری که یک کودک انجام میده با هم در قسمت کامنت جملمون رو مینویسیم read lesson 10 from the beginning read lesson 10 from the beginning I hear from family every now and then. I hear from family every now and then. I hear یعنی من میشنوم from as family family یعنی خانواده دقت بکنید دوستان فامیلی یا فامیلی یا چیز دیگه نیست family family family یعنی خانواده every هر now اکنون and و then آنگاه every now and then یعنی هر از گاهی بعضی وقتا I hear from family every now and then یعنی من هر از گاهی خبر از خانواده می میشنوم امیدواریم که شما و خانوادهتون هر کجای دنیا که هستید سالم و خورسند و تندرست باشید با هم در قسمت کامنت می نویسیم I hear from family every now and then I hear from family every now and then I am looking forward to hearing from you. I am looking forward to hearing from you. I'm looking forward یعنی من در حال انتظار و پاییدن به روبرو هستم to hearing که بشنوم from you از شما این یک عبارت بسیار پرکاربرد در ایمیل هاست I'm looking forward to hearing from you یعنی من منتظر شنیدن یا خبر از شما هستم ما هم منتظر شنیدن و خبر از شما هستیم که به ما بگید با تمرین درس های انگلیسی مثل آب خوردن چقدر رشد کردید چقدر پیشرفت داشتید لطفا با دیگر زبان آموزان در قسمت کامنت به اشتراک بگذارید و بگید که این درس ها چقدر موثر و مفید بوده البته در صورتی که با روش درست تمرین کرده باشید بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با هم می نویسیم و تکرار می کنیم I'm looking forward to hearing from you I'm looking forward to hearing from you. Please come to see me from time to time. Please come to see me from time to time. Please یعنی لطفاً come آمدن to see که ببینید می مرا from time to time هر از گاهی time to time یعنی از یه موقع تا یه موقع from time to time یعنی هر از گاهی Please come to see me from time to time لطفا گاه به گاه به دیدن من بیایید با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Please come to see me from time to time Please come to see me from time to time چقدر درس ارزنده و بسیار مفید و کاربردی بود ها و جملات بسیار رایج و کاربردی با لغت مهم و اساسی فرام در انگلیسی امیدواریم که حتما طبق روش تمرین بکنید و در قسمت کامنت ها و جملات رو بنویسید در دفترچه یادداشتتون بنویسید با صدای رسا تکرار بکنید و صدای خودتون رو ضبط بکنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنید و رفع بکنید در واقع طبق همین روشی که دارید مشاهده میکنید بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان آرزوی ما برای شما و خانواده محترمتون چیزی نیست غیر از سلامتی تندرستی و خورسندی در هر کجای دنیا که هستید